नमस्कार मित्रिणीनो आणखीन एकदा खूप खूप स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं तर फ्रेंड्स या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे बांधणी जे ब्लाऊजला बांधणी बांधतो ते बांधणी कशी तयार करायची आहे ते तर पहा फ्रेंड्स इथं सतरा ते अठरा इंचाच्या पठ्ठ्या तयार करायच्या आहेत लांबीला सतरा ते अठरा इंच घ्यायचं आहे आणि रुंदीला एक इंच घेऊ शकता दीड इंच दोन इंच तुम्हाला जेवढं हवं आहे तेवढं घेऊ शकता पण शिलाईसाठी शिलाईसाठी अगदी पावच इंच इथं वापरायचं आहे ते कसं मी तुम्हाला दाखवते आता पहा फ्रेंड्स इथं लक्ष देऊन आता हे डबल फोल्ड करायचं आहे बघा असं डबल फोल्ड करून आता हे ते पहा अगदी पाव इंचावरती शिलाई करायचं आहे दोन ते तीन पॉईंटवरती शिलाई करायची आहे ते आता बघा ते मी तुम्हाला खडोनी मार्किंग करून दाखवत आहे इथं दोनच पॉईंटवरती इथं शिलाई घ्यायचं आहे पहा दोन पॉईंटवरतीच इथं मी मार्किंग केलेलं आहे आणि ही शिलाई शेवटपर्यंत एकसारखीच असायला पाहिजे रुंदीला कापड तुम्ही एक इंच दीड इंच घेऊ शकता पण शिलाईमध्ये हे तपावच इंच वापरायचं आहे आणि उरलेलं कापड नंतरनं कटिंग करून टाकायचं आहे साईडचं जो उरतं कापड ते तर फ्रेंड्स खूप जणांना असा प्रश्न पडतो की बांधणी जे तयार करतो तेव्हा ते सुई दोऱ्याच्या साह्याने बांधणी हे करताच येत नाही खूप जणाला अवघड वाटतं तर सुई दोऱ्याच्या साह्याने सुद्धा सोपंच आहे पण जे नवीन शिकत आहे त्यांच्यासाठी अवघड वाटतं त्यांना जमत नाही म्हणून त्यांच्यासाठी मी हा सोपा उपाय घेऊन आलेली आहे नाही सुईदोऱ्याचं इथं आपल्याला गरज नाही कुठलं अवघड झंझट तर मी तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे तर बघू शकता एक सर्कल इथं पाव इंचावरती शिलाई मी केलेली आहे तर लाल दोरा आणि लाल कापड असल्यामुळं तुम्हाला दिसत नसेल आता पहा जे जास्तीचं कापड आहे साईडचं ते कठीण करायचं आहे दोन पॉईंट एवढं कापड सोडायचं आहे आणि बाकीचं कठीण करून टाकायचं आहे ते नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा तुम्हाला पूर्ण हे बांधणी मी दाखवणार आहे म्हणजे ब्लाऊजला जॉईन करेपर्यंत मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशा प्रकारे करायचं आहे ते तर पहा जे साईडचं कापड आहे ते कटिंग केलेलं आहे आता पहा फ्रेंड्स हित लक्ष द्या आता ताच पिन घ्यायचं आहे पहा हे सेफ्टी पिन घ्यायचं आहे आणि हे सर्वात लहानवाली घ्यायचं आहे ना की मध्यम ना की मोठीवाली फक्त सगळ्यात लहान वालीस तुम्हाला टाचपिनचा इथं उपयोग करायचा आहे कारण पाव इंचाची आपण शिलाई केलेलं असतो त्यामधून हे पिन जायला पाहिजे जर का जाड मोठे असेल तर यामधून पिन जाणार नाही पण तुम्ही काळजी करू नका तुम्ही पाव इंचावरती शिलाई करायचं आहे दोन पॉईंट ते पाव इंचावरती शिलाई करायचं आहे आणि सगळ्यात झिरो साईजची जे पिन असते सेफ्टी पिन त्याचा इथं उपयोग करायचा आहे तर पाहू शकता एखादा आपण नाडा वगैरे शिवून झाल्यानंतर ते टाचणीच्या साह्याने कसं बाहेर काढतो सेम त्या पद्धतीने इथं हे बंद जे आहे ते तयार करायचं आहे बघू शकता तर पिन पुढे पुढे सरकवायचं आहे आणि जे कापड आहे ते मागच्या साईडनं ओढून घ्यायचं आहे अगदी सावकाशपणे इथं बंद जे आहे ते तयार करून घ्यायचं आहे पहा पिन पुढं पुढं सरकवायचं आहे आणि जे कापड आहे ते मागच्या साईडनं अशा प्रकारे ओढून घ्यायचं आहे जो आहे तो तयार आहे जे बांधणी जे आहे ते तयार आहे खूपच बारीक हवी थोडी बारीक तिथं आपली जे बांधणी जी आहे ते तयार आहे पहा फक्त सेफ्टी ज्याला बारीक पाहिजे सेफ्टी बारीक असेल तर जेवढं बारीक नाळा आपल्याला पाहिजे तेवढा बारीक बंद जो आहे तो तयार होतो आता पहा समोर फूल तयार करण्यासाठी उरलेला कापड आहे ब्लाऊजमधलं ते घेतलेले आहे करायचं त्रेखणमध्ये तर घडी करायचं आहे किंवा ते डबल तर घडी करायचं आहे तर पहा मी तुम्हाला त्याचं डबल घडी करून दाखवते त्यानंतर त्रिकोण ठिकाणी तुम्हाला दाखवते अशा प्रकारे तयार करायचं आहे कारण ते नवीन शिकत आहेत त्यांच्यासाठी म्हणून मी तुम्हाला दाखवत आहे तर पहा इथं त्रिकोणमध्ये घडी करून दाखवते दुसऱ्याचं बघू शकता असं त्रिकोणमध्ये घडी करायचं आहे आणि इथं आणखीन एकदा त्रिकोणमध्ये असं करून इथं शिलाई करून घ्यायचं आहे तिरकी तर हे सुद्धा करणं खूपच सोपं आहे काही अवघड नाही अगदी फिनिशिंग व्यवस्थित येतं तर जे जास्तीचं कापड आहे ते कटिंग करून टाकायचं आहे शिलाईपासून तीन पॉईंट सोडून म्हणजे पाव इंच एवढं कापड सोडून तर पहा आता हे मी सीधा करून घेत आहे अशा प्रकारे सुंदर आपली कळी तयार होते पाहू शकता अशा प्रकारे आता हे मी ब्लाऊजला सुद्धा तुम्हाला लावून दाखवते तर बघू शकता शोल्डरपासून दोन इंच अंतर सोडून इथं जॉईन करू इथं पक्क्या एक दोन असा टिप्स करू दोन तीन आता दुसऱ्या बाजूला सुद्धा इथं बांधणी जॉईन करणार आहे तर फ्रेंड्स तुम्हाला हे बांधणी तयार केलेली कशी वाटली नक्की मला कमेंट्स करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका आणखीन काय तुमच्या मनामध्ये शंका असतील तर प्लीज मला कमेंट्स करा थँक्यू